Vamos começar uma nova vida, eu e tu. Não consigo respirar só um minuto. Eu quero começar tudo zero, zero, zero, tudo zero. Não vou aguentar, nem consigo respirar. Eu não consigo respirar. Até quero tu falar, eu não consigo. Quero voltar atrás, não